No último domingo, estive fazendo várias reportagens sobre a desocupação do bairro conhecido como Pinheirinho, em São José dos Campos. Transmiti via web rádio, falando diretamente com moradores. Fotografei e levantei um bom material como jornalista independente. Houve um grande ataque por parte da Polícia Militar no alojamento provisório dos moradores. Eu registrei esse momento de tensão e continuei a filmar, Muitos policiais não portavam suas identificações nos uniformes. E eu registrava uma tropa da Rocan. Um dos policiais já havia me perguntado de onde era. Exercia meus direitos de gravar imagens de interesse público. No entanto, sem absolutamente nenhuma provocação, dois policiais me atacaram, tentando pegar minha câmera de vídeo e instrumento de trabalho. Né? E no chão, um dos policiais gritava, me humilhando enquanto o outro perguntava sobre o chip da minha câmera. Mas antes de conseguirem pegá-la, joguei-a na direção dos moradores. Apesar de perder a imagem do ataque, consegui recuperar as cenas anteriores. Vambora, vambora. O que eles queriam esconder? Abaixa e grava aqui. Grava aí, ó. Você vê, ó, o que os caras tá fazendo, ó. Para, pela puta! Filma ele! Filma aquele desgraçado lá! Caralho, você não vai sacar na quadrada, não? Porque atacaram jornalistas, se as ações foram tão exemplares como disse o governador? O vídeo que montei foi visto por cerca de 35 mil pessoas, em mais de 65 países, e vários sites e blogs publicaram, inclusive uma rede de TV francesa. O vídeo mostra que houve um ataque desproporcional no acampamento, no meio de crianças e famílias indefesas. Estamos em novo tempo. Os jornalistas, mesmo os independentes, devem ter liberdade para gravar e filmar ações de caráter público, sem que a polícia militar os ataque. Não se trata de ações excessivas por parte de alguns militares. O que presenciei ali é o método de ação de toda a corporação, sob responsabilidade do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Eu sou Daniel Perseguim, jornalista independente.